青春痘案例，症状会不会生出另外一个症状来？我们来做一个实验，这里有没有青春痘？又加上痒的，有没有？啊， <laughs> 真的？那你痒不痒？你现在痛是吧？太好了，出来！ <laughs> 好，那我们来证实，你现在哪里痛？那为什么他会痛？你去挤，对不对？ 你看，轻轻的捏它就会痛，对不对？他认为他刚好有一粒也在痛，那我们来做做看，好不好？马上做。如果青春痘会造成症状的话，那么揉完会有一种状况，就是不会好，因为它痘痘有没有消？不可能立即消的，有没有？这里痛不痛？这里呢？这里呢？这里痛了。 哦，好，这里痛不痛？这里呢？这里呢？好，那来，你慢慢起来看看。好，你再捏捏看，那个感觉。好吧，好吧，好巴